Tá bem estável essa câmera meu, viu? e aí, Nath, minha expectativa aqui? As melhores. Me sentindo bem, time completo, feliz vamos que vamos, pra cima. Você é a técnica do time? Não, eu sou auxiliar, já falei que você que é o técnico. Não, você é a técnica. Não importa, Viz, a gente é uma dupla que vai comandar, na verdade a gente só vai ficar torcendo mesmo, porque eles se viram lá dentro. É, Falcão, lá Fred, Juninho. Tô confiante, vai dar nós. Os caras têm 22, os caras são loucos, sabe? Acho que não me viram jogar ainda. Zoeiro. <laughs> Não é puxar saco porque eu sei que o canal é dele, mas a gente tem o Falcão no time, não tem como você ter uma expectativa melhor do que essa. Né? <laughs> Fazer um gol com o passe dele, dar um passe Nossa, pra ele pro gol. Nossa, tem que acontecer isso, velho. Vai acontecer, vai acontecer. Juro, E sua reação, Fred, quando você viu... Reação? que chegou lá, foi ver a numeração e o 12 não era pra você, era pro Falcão. Mano, deram pra um tal de Alessandro aí. <laughs> não respeitaram minha história no futebol, na internet, falaram, ah, 12 é de um Alessandro aí. Ah, beleza, aí eu queria tipo a 21, né, pra ser o 12 invertido. Aí falaram, não, você vai com a 20. Eu falei, porra, 20 não tem nada a ver comigo. Aí falaram, não, mano, FIFA 20, entendeu? Então você vai ficar com essa resposta. Pode ser mentira? Óbvio que pode ser mentira. <laughs> Acreditei? Acreditei, então vou carregar a 20 hoje. Mas ó, tem um protesto. Tem os gêmeos ali, os dois estão com o mesmo nome e o mesmo número. Então dava pra ter dois camisa 12, dois camisa 10, por exemplo. O Caneta também queria Não, tá mas já me enganaram, já estão falando que esse é pro FIFA 22. Não, eles falam, é porque o Kaká vai entregar a premiação, ah, entendeu? É. Aí, mano, já é... Agora eu acreditei. Entendeu? Tipo... Acreditei. é essa, Deus. Entendeu? <laughs> internacional, né, velho? estamos então, então, no gringo já. Aqui é time Rio de Janeiro. Time Rio de Janeiro representando nosso país, vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Os meninos aqui estão tudo ansioso para jogar com você, viu? Fred, Lucaneta, Juninho. Não, pô, mas os, os moleques são parceiros. Eu hum, também é. vão me ajudar muito, que meu joelhinho tá, <laughs> tá gritando. Ah, chegou, né? Finalmente, velho. Carregar o time nas costas aí, jogar sozinho, que nós tá cansado. E aí, time, já definiram a escalação? essa bola. Quem né? vai no gol, quem não vai. Falcão, como chegou atrasado, vai pro gol. Eu cheguei atrasado, eles querem me pôr no gol, velho. Chegou atrasado, vai pro Mas gol. Mas eu faço umas defesas fera, velho. Mano, 12 é número de goleiro. Então Mas vai tá com 20 mesmo? Não tá 10. Ah, não. Então Derrubou. 42, né, velho? Tem que cuidar. Senão, senão tá morto. Jogando com um monte de moleque aí. Um monte de moleque correndo atrás de mim, o 42 tem que cuidar. Vê se algum deles faz isso. Ninguém faz isso. <laughs> coisa de velho, coisa... É, tem que falar a verdade. Vê se o Juninho, o Juninho tá me filmando, vê se ele faz isso. Não faz. Faz isso, Juninho. Ah não, ainda não chegou minha hora de fazer isso. Com <laughs> o Lucaleca você já tá acostumado a jogar, né? O Lu já, o Lu tá acostumado, com a, com a Nath eu já joguei uma vez. O Fred cara. Nem com o Juninho jogo, jogo. Hoje é dia, então. Né? Jogar e ganhar, né? Ciência que meu jogador agora precisa se concentrar. Obrigado, muito obrigado. gente, depois. Né? Muito obrigado, meu treinador. Você acha que os meninos vão ganhar aqui hoje, pessoal, o time? Tô confiante, rapaz. Tô confiante. Tô confiante e eu fiquei sabendo, a gente falou que, pô, não sabia que tinha goleiro e tal, mas ninguém sabia. Então muitos times estão sem goleiro. Falou que ah, um brinca no gol e tal, mas, mano, então pelo menos tá todo mundo igual. A competição tá justa. Tá justa, não estamos na desvantagem. Qual que é a regra do goleiro, Fofão? Quem passa pela área vira goleiro, não tem um goleiro fixo. O time ali já trocou de goleiro oito vezes já. Que homem, que isso, rapaz. E a cara de sério aqui, ó. Hoje tem gol do Juninho? Hoje tem gol do Juninho, segura a Vamos aí que eu tô animada, hein? Tô fazendo tática ali também com Falcão, ele tá passando as dicas pra gente, pra gente entrar de total nesse jogo aí pra ver se a gente leva. O que ele te falou de dica importante? Pra, pra eu colar mais na menina, pra poder fazer jogo mais com ela, pra poder marcar e quando tiver a oportunidade de chegar perto dele para poder, tendo a oportunidade de estar pro gol, já bater, porque é um jogo rápido, de 5 minutos, e a gente vai tentar fazer todas as táticas possíveis para poder sair na vantagem aí de gol e levar as vitórias. Vamos ver. Então. Mas quando você vê que cara na sozinho, você não espera do outro, né? você perde outro. Sobe alguém marcando. E esse que entrou pode pegar o mais um cara passa de você. Você viu isso, mano? Todo mundo tá passando na área, vira goleiro. Então se o Fred é goleiro, vai lá, você entra, você pode pegar, pode pegar. da equipe de Madrid representando a Espanha. Ganhamos acho que 3x1, 4x1. Eu venho de uma dorzinha no joelho, não consegui jogar o tempo todo. Mas a fase final eu sei que tem que estar tá todo mundo jogando. Então eu vou tentar fazer ali o, fazer a presença, tentar não complicar tanto, mas jogar mesmo não tô conseguindo, mas a galera vai segurar a onda pra mim aqui. Primeiro deu pra sentir o campeonato, deu pra ver como é o esquema da quadra? Mano, deu mais ou menos. É difícil, velho, porque a bola não sai nem na lateral rasteira, nem na linha de fundo e nem no teto, mano. Então a cabeça tem que ser, tipo, tem que se reeducar a cabeça, o jeito de jogar futebol veio uma bola pra mim, E4. Aí eu falei, mano, o que eu faço? Aí eu dei um bicão, ela bateu no ferro e quase voltou pro meu gol. Então, tipo, você tem que pensar em muito mais coisa do que no futebol normal. Rapaziada, vai começar o segundo jogo. Eu tô segurando pro final que sou obrigado a jogar, realmente a minha dor no jogo tá, tá me complicando bastante. Mas ainda jogam três na linha, um no gol. E agora o segundo jogo para ficar perto da classificação, são dois grupos de cinco, mas eu acredito no time, ó. Acabamos de entrar, bora! Natália, Fred jogando bem. Mais jogo do Brasil, o Brasil bem. Eu falei muito pra eles que é importante, vai pegar muito freestyle, a galera quer fazer freestyle. Mas no final vai valer quem ganha. E a equipe pegou o espírito, está jogando sério, fazendo os gols e não dando chance para o adversário. Dois jogos, duas vitórias, acredito que mais um jogo, mais uma vitória já classifica entre os dois e depois tentar buscar o primeiro lugar ninguém numa semifinal, numa final chegando e eu tentar pelo menos estar presente ali para ajudar, que vai precisar de ter mais um jogador. Mas até agora, tudo dentro dos conformes. Do Brasil, adversário mais difícil dessa fase de grupos, saindo na frente. esses gêmeos são freestyle, são muito conhecidos, mas eles querem espaço para fazer o drible dele. Falei para não dar espaço, roubamos duas bolas, fizemos dois gols. pegou nesse jogo aí, teve uma rivalidade ali. Mas é o que eu falei, o pessoal tá acostumado a tá jogando à vontade. E o adversário, pô, o cara vai fazer uma coisa e respeita demais, ó, é o que eles querem. E quando você tira esse conforto, foi o que aconteceu achei que ia ser mais equilibrado, ganhou e ganhou mostrando que veio para vencer. Então já dá uma intimidada nos adversários. Cara, foi difícil, sério mesmo, galera. Se a gente pareceu que foi fácil quase do placar, só que a gente, se a gente não chegasse jogando igual a gente jogou, não ia ser fácil. Os caras iam ganhar, eles eram bons. Quarto jogo, Viz. Hoje agora é para garantir a primeira colocação e classificar, já visando a semifinal. Aproveitando, ó, tô com o celular do Fred, vou fazer a live no celular dele. no joelho, a semifinal e a final tem que jogar cinco jogadores. Então joguei no gol. Eu tentei não comprometer, a galera tá dando sangue, tá dando a vida. Juninho, Lucaneta, Natália, Fred estão honrando demais. Eu tô fazendo o possível para poder ajudar. Falei desde o começo, quando eu vi os jogadores holandeses, eu conheço eles. Falei que a é possível final seria nós e eles, e deu. Da Brasil e Holanda agora, jogadores que jogam futsal também todos eu já enfrentei, então vai ser um jogaço. Eu tô de goleiro, né, velho? Então a responsabilidade é dos moleques, mas de qualquer forma a gente quer ganhar e nós vamos ganhar. um. Caneta não perdeu nada esse ano, nada. Bom, gente, como eu narrei para vocês, consegui ajudar no jogo final, no jogo semifinal linha é tática de quem joga o futsal, quando a Holanda empatou, deu entrar ali para fazer a vantagem numérica, funcionou muito, fizemos três gols diferentes, como vocês viram no lance, e foi muito bom ser campeão, depois eu parar de jogar e competir, estava sentindo falta disso, de competir, jogar valendo, valendo alguma coisa. Jogamos, agradecer a Nath, o Fred, o Juninho, a Ale Xavier, o Lucaneta, que representaram muito, e somos campeões, gente. Então, ó, obrigado por mais um vídeo. Aqui, galera, vem cá, vem cá cá, vem encerrar o vídeo do meu canal aqui, Fredão. Vem, Lu, vem, vem, Lelê, Lelê. galera representou muito, como eu já falei, então eu queria encerrar o vídeo com eles. Então, ó, é campeão! É campeão!